Sebut sahaja dusun Minokok dan Tompisos, pastinya masih ramai ataupun sama sekali tidak mengenalinya. Walau bagaimanapun, etnik ini tidak ketinggalan di dalam kesusastraan. Dosenon adalah salah satu bentuk puisi rakyat yang juga dikenali sebagai tradisi lisan dalam kesusastraan masyarakat Dusun Minokok dan Tompisos yang kaya dengan seni bahasa ano gitu. kubatit may panunang may panansaba oh imag yung do ay makitangan do kan? kakalamang kak mugusig karalunan ko kawalun yung sa ko na bubu tanay kasadagan niyagan kay baros tumandugoy marko ay tao kakariaray um <laughs> <laughs> bubu narok sarok podian kudrokot sarok pagi mudikon tedon misokot ka diri mirai nenek kakakot bizari mirai mirai diri ang kabigyan Sang guruyod surukan, tumalin lang ko na, kasalata sinilaw, at tudok mata kuno. Kay kareza na eh, nari. Insan sang guruyod, pakakait ah. ang ando nga, sa dati kareza. <laughs> Kapanay mong intulog sa Nampuri ko di tantan, dinapat ko di kabong. Kazano na po, abuay kantaruan. Kamangin ko di sa di kakari. Wala sa inom. Sidingay ko na sirong, sidingay ko na mo. Ada pa na na mo, kazano dang kakabay. Ano maksud deh. Mangintulos. Ang panday, pwede kaya sa pagkari menyanyi mengintudus. Ah, Mga... Ano sila manggis, kiranda tatawoy, eh, pagtulod ba kay bubuk sa piyasandano. Hindi nga mong intulos. <laughs> Kasi sige nga na si Rung. Sige nga ko na eh, si Rung. Sige nga sarabangon, sarabangon ko na po, si Rung ko'y mangikom. Kakait, di mo limutan tulong. Oh. Sumarabang ka din na sirong yun pagyabi. Nekot na rin kakait, ilandamang kigang. Isa'y kinailan no, tandamang kigang, kinailan light po, manong pasing kuloy. Sa kinailan no, apasawa ko kaka. Aba ako. Oh, sa kinailan no, apasawa ko, nailan pagkain, taray ray nga, katsan daw. Siguk lumambay ako, kaman ako diaboy. Ako na pa'y magantong, tabutin narawason ka. Alundos ako nakakuno pa mangantong nga maray-ray. Iriya ka na, di ka mangin tulos. Ako na, di ka mangin Ugawa yagang patuloy, pampatulunan ko na babas. Ako pamantang, putatin alikudan. Iday, tengah-tengah ko na sa sadapila tadaw. Pirampit na maribang kunig mo paradon. kait aku kakari kereza niki kigagaya tundun Gitu. Wibowo ya datang ngop-ngopo seperti kusai di tau kerezan kakang Suruh kumpung kang kawa Tikaput nuli nangkau Diangon kuam sisipo Kisu dudapu Kagu morot kepiso Morot me pagambay <laughs> It sambay ka niya kong kade. Na madil bakay nah, sambay. Bakay sambay. Mi natay ka madil. Yo iya, iya mat. Kong kade ka. Na ya matukan kuno pasi na yang patukan ko mga ruta silian ko rasa prasap silian ko rana Iri no maksud? Ikaw karezan. aku karezan. Abiri ko na pay zaw. karezan toto. Kan ko si Dian yung rana. na matukan ko na pa si kakapanganganitan na yam tukan ko da binong kuska hindi oh, tukan ko no panesa o oh, tukoreza tukan tukan ko binong kus <laughs> si Yuba may pagagawa no pa sarado ko pa sa Pagtalib ko manunukan No, yung masaluan, yung si kaka, sili si kaka, pangangonitan ka. Ang kabdot, ang kubod, panyakit daw, karesan.